Krawat czy muszka? Faceci to mają łatwo. Spodnie, koszula, marynarka i tylko jeden drobny dylemat. My za to musimy głowić się miesiącami. Jaki kolor, jaka długość, jaki krój sukienki i do tego jaka torebka. Prawda. Ślub to prawdziwe zatrzęsienie ziemi w szafach. A nawet jeśli już wybierzemy tę idealną sukienkę, pozostaje kwestia biżuterii, makijażu, fryzury, no i wisienki na torcie, czyli... Czyli stylizacji paznokci. Właśnie o stylizacji paznokci na ślub dzisiejszy odcinek. Pokażemy Wam różne ciekawe propozycje stylizacji oraz mamy dla Was konkurs, więc oglądajcie nas do końca. Napisała do nas Asia, która niedługo będzie panną młodą. Gratulujemy. Asia pyta, jaka stylizacja będzie pasować do jej sukni. Suknia jest skromna, można by powiedzieć klasyczna. Takiej stylizacji szuka właśnie Asia. Ma być elegancka i prosta. Dla Asi wybraliśmy French w bardzo stonowanych kolorach. Jest tutaj najbardziej ślubny kolor, czyli biały użyliśmy kryjącego 001 oraz jeden z odcieni nude 513 milion. Jeden z paznokci ma wzór, który kojarzy się z lekkością, zwiewnością, a taka jest właśnie ta suknia. Według mnie pasuje świetnie. Oczywiście kolory możecie tutaj dobierać pod siebie, kryjące w stonowanych odcieniach. To 001 Strong White, 003 Sweet Pink, 032 Biscuit, 047 Pink Peach Milk, 056 Pink Smile, 128 Pink Marshmallow, 155 Ivory Cream, 157 Little Rosie, 159 Jasmine Kiss, 162 Creamy Cookie, 176 Almond Butter, 512 Lala Love. Ale jako kolor bazowy można również użyć któregoś z perłowych kolorów. 0,90 White Pearl, 217 Pearl White, 218 Pearl Lila. A z kolorów nude mamy 135 Frappe, 136 Creamy Muffin, 138 Perfect Nude, 511 Insomnia, 513 Million, 507 Crispy Cookie. Pyta nas również Iza o pomysł dla siebie i swoich dwóch przyjaciółek, które będą druhnami. Będą miały jednakowe, wpadające w pastelowy róż sukienki i dodatki w podobnych kolorach. I tej pastelowej palety będziemy się też trzymać w stylizacji. Są trzy druchny, więc użyliśmy trzech kolorów z palety Nude. 004 Classic Nude, 135 Frappe, 162 Creamy Cookie. A na sam koniec Top No Wipe. Dziewczyny mogą trochę inaczej użyć kolorów, to znaczy każda może dany kolor nałożyć na inny paznokieć albo w ogóle trochę pozmieniać kolorystykę w ramach palety Nude. Proponujemy Wam odcienie 135 Frappe, 136 Creamy Muffin, 138 Perfect Nude, 511 Insomnia, 513 Million, 507 Crispy Cookie. A teraz coś dla miłośniczek dodatków. Marta napisała nam, że lubi błyszczeć i w przenośni i dosłownie, bo jest fanką biżuterii. Sukienka będzie biała, czarna torebka i buty, a do tego dużo srebra. No cóż, postanowiliśmy się więc dopasować. Wybieramy kryjący biały 001, srebro 144 Diamond Ring, 503 Diamond Dust i czarny semiart. Wszystkie kolory bardzo ładnie się uzupełnią, są eleganckie, świetnie nadają się na taką okazję i do tego stroju. Możecie również próbować z innymi srebrnymi odcieniami. 185 Majesty Waltz, 503 Diamond Dust, 144 Diamond Ring, 093 Silver Dust i 259 Platinum Silver. A jeśli wolicie złoto, to mamy dla Was inne propozycje, np. 037 Gold Disco, 142 Royal Gold, 260 Platinum Gold, 261 Platinum Yellow Gold oraz 187 Sweet Rumba. Kolejne pytanie od Beaty, która wybiera się na wesele przyjaciółki. Ma również słabość do błyskotek, ale u niej będzie błyszczał strój. Zgadza się, sukienka jest pokryta sporą ilością cekinów, sprawia wrażenie jakby się mieniła. Beata chciałaby, żeby stylizacja paznokci była skromna, ale miała akcent, który zgra się z sukienką. Zaproponowaliśmy jej biały 001, transparentny 002 Delicate French, semi semi-art Black i semi semi-art Silver. Dzięki zastosowaniu hybrydy transparentnej paznokcie wyglądają bardzo naturalnie. French jest niezwykle elegancki, a ten delikatny srebrny dodaje trochę pikanterii. Tak, kolory transparentne to inaczej kolory lekko przejrzeczyste, które nie dają pełnego krycia na płytce paznokcia. Możecie wybierać między 0,91 Glitter Milk, 0,02 Delicate French, 0,50 French Vanilla, 0,51 French Beige Milk, 0,52 Pink Opal, 0,53 French Peach Milk, 0,54 Pale Peach Glow, 092 Shimmering White, 164 Pink Crystals. To były nasze pomysły dla dziewczyn. Zbliża się okres weselny, więc mamy nadzieję, że Wam również pomogliśmy. Dodatkowo koniecznie sprawdźcie naszą kolekcję Business Line. To aż 36 subtelnych odcieni, z których wiele sprawdzi się w okresie ślubnym. Spójrzcie na nie i poszukajcie swoich ulubieńców. Stylizację warto wzbogacić dodatkowymi efektami. Pięknie sprawdzi się mieniący pyłek Semilac Flash Aurora i Mermaid, dzięki którym uzyskacie delikatną poświatę. Więcej ślubnych stylizacji znajdziecie na naszej stronie seminak.pl, a jeśli macie pomysł na własną, to opiszcie ją w komentarzu krok po kroku. Trzy najciekawsze nagrodzimy dowolnymi odcieniami, o których mówiliśmy w tym odcinku i elegancką kosmetyczką. Także kciuki w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Troszkę opanuj rękę, bo już... Dobra, <laughs> opanuj rękę. <laughs> Uwaga. Jak a teraz coś dla miłościczek dodatku. No dobra, zróbmy to, ale potem to wytnijcie.